Hey my lovely friends on the internet, how are you doing today? Mana bugun hmm, tarjima qilishni boshlagan uh, The Maisie and the Dolphin hikoyani hmm, davom etamiz. Xo'p, o'tgan videoda hmm, sizlar uchun bir qismini tarjima qilishga qoldirgan edim. Mana bu o'sha qism What can that be? Maisie thinks. I know. I can ask granddad. hop tarjima qilganlar bor hmm. ba'zi birlar juda ham chiroyli va aniq tarjima qilishgan ba'zi birlar esa ozgina xatolik bilan lekin juda ham chiroyli tarjima qilishgan ho'p buni tarjimasi hmm, what can that be u nima bo'lishi mumkin Maisie thinks Maisie o'yladi I know bilaman I can ask granddad men bobomdan so'rashim mumkin mana shu tarjimasi bo'ladi so'rashim mumkin yoki e, men bobomdan hop so'rasam bo'ladi deb tarjima qilishingiz mumkin ho'p endi davom etamiz e, davomini demak o'tgan safar ozgina eslab o'taylik mezi dengiz ostida e, bir parcha yog'och bo'lagini topib olganda unda qanaqadir yozuvlar bor edi mna va uni bobosiga ko'rsatishga mm, olib bormoqchi edi va mana o'sha joydan boshlaymiz yana men bugungi e, bugun bugun uchun tarjima qilishga ajratib qo'ygan qismimni o'qib chiqaman bir qo'r siz diqqat bilan tinglang va keyin har bitta gapni birgalikda tarjima qilib boramiz she swims back to the warm wind Grand Granddad, there is a big piece of wood. But her grandfather is not listening. He's watching a big, expensive American boat and a dolphin. Oh no, he says, that boat's going too fast. The driver can't see the dolphin. Hey, stop! But it is too late. The boat hits the dolphin and drives away. Maisie is very angry. She and her grandfather take the dolphin back to Freeport. Her mother is in the garden. She says, What have you got there? A dolphin? Maisie says, Yes. Can you and Dad help him? Then she sees the big American boat. Why is that here? She asks. Her mother says, There is an American in the house with Dad, Carl Flint. I think it's his boat. mana hop mana shu ikkita pejni bugun tarjima qilamiz hop yana e, tarjima qilib boraman va oxirgi qismni oxirgi ozgina qismini sizlarga tarjima qilishga qoldiraman va kommentda sizlarni tarjimalaringizni e, o'qishni kutib qolaman Xo'p, qani bo'lmasam boshladik she swims back to the warm wind u suzib demak warm windga suzib qaytib suzib bordi swim suzmoq back degani orqaga yoki orqada degani endi swim back degani demak orqaga suzib bormoq orqaga suzib e, yoki suz e, suzib qaytmoq ma'nosida keladi swim back suzib qaytdi yoki qaytib suzib bordi e, to ga the warm wind warm windga qaytib suzib bordi ho'p warm wind esingizda bo'lsa bu e, mana bu mezini bobosini qayig'i edi ya'ni qayig'ini nomi warm wind iliq e, tarjimasi iliq shamol granddad bobo there is a big piece of wood deb to'xtab qoldi mana shu joyda hmm, ya'ni bor there is bor degani a big piece of wood mana wood edi demak katta yog'och bo'lagi bor demoqchi bo'lib yog'och so'zini aytolmadi vu deb qolib ketdi ya'ni a big piece of katta bo'lagi a piece of degani bo'lagi ning bo'lagi biror narsani bo'lagi degani edi endi a big piece of o'sha biror nimani katta bo'lagi bo'ladi but ammo her grandfather uni bobosi ya'ni bobosi is not listening is not listening tinglamayapti eshitmayapti hop qiz demak bobosini chaqirdi lekin bu mm, bobosi esa eshitmadi he's watching a big expensive american boat and a dolphin u kuzatyapti watch kuzatmoq tomosha qilmoq yoki kuzatmoq he is watching u kuzatyapti a big katta bitta katta expensive qimmatbaho american boat amerika qayig'i and va a dolphin delfin demak uh, u a big katta expensive qimmatbaho katta qimmatbaho amerika qayig'i american boat va A dolphin, delfinni kuzatyapti. Oh no, he says. Oh yo'q. Uh, u dedi. That boat's going too fast yoki too fast. Uh, ana bu qayiq, that boat, ana bu ana bu qayiq uh, is, mana bu isni boatga qo'shib qisqa qilib qisqartirib qo'ygan. that boat is going too fast ana bu qayiq going too fast going boryapti uh, e, too ham fast yoki fast tez e, mana bu joyda to esingizda bo'lsa o'tgan safar sizga o'tgan videoda aytgandim to e, gapni oxirida kelganda hmm, ham ma'nosini beradi misol uchun i like ice cream too i like ice cream too men ham E, muzqaymoqni yoqtiraman yoki I can speak English too. Men ham ingliz tili gapira olaman. Endi e, so'z oldidan kelganda, mana bu so'z oldidan keladi. Hmm, too fast. so'z oldidan kelganda tarjimasi judayam ma'nosi bo'ladi judayam ma'nosida keladi ya'ni o'sha hmm, o'zidan keyin kelayotgan so'zni e, ma'nosini kuchaytirib beradi odatda u to'dan kelayotgan to'dan keyin kelayotgan so'zlar e, sifat yoki ravish bo'ladi e, adjective yoki adverb ingliz tilida demak e, too, too fast judayam tez ma'nosi o'zi negativ bo'lib ketyapti verydan farqi nima deyishingiz mumkin to'ni verydan farqi to ma'nosi veryga nisbatan kuchli judayam kuchli o'zi negativ ma'noga olib ketadi masalan very uh, very uh, ma'nosi negativ bo'lmasligi mumkin har doim lekin to uh, ma'nosi o'zi negativ bo'lib ketadi too fast juda yam tez u haddan tashqari tez very very fast bo'lishi mumkin toni ma'nosi shunga o'xshash bo'ladi Xo'p, mana toni ikki xil ikki xil joyda ishlatilishini o'rgandingiz. Xo'p, mana mana shu joyda bitta mashq beraman. Mana shu to bilan kommentda bittadan misol yozib qoldiring mana shunaqa tuni judayam judayam ma'nosini ishlatib mana xuddi sizga mana shu joyda misol berilyapti mana sizga yana birorta misol berishim mumkin hmm. oddiy qilib mana this is too bad this is too bad yoki yo uh, my English mana aytamiz my English is too bad mani ingliz tilim juda ham juda ham yomon bu juda ham yomon o'zi bu degani e, men ingliz tilida bir qancha so'zlarni bilaman xolos umuman gapira olmayman too bad my english is too bad mana misol xuddi shunga o'xshab qani siz ham e, o'zingizni misolingizni yozib qoldiring kommentda. men albatta kommentlarda e, javobingizni o'qishni kutib qolaman davom etamiz the driver the driver can't see the dolphin the driver can't see the dolphin haydovchi driver haydovchi degani can't see ko'rolmayapti e, yoki ko'rmayapti the dolphin delfinni demak haydovchi delfinni ko'rmayapti hey stop hey to'xta deyapti hoy to'xta o'zbek tilida hoy bo'ladi ha hoy to'xta but ammo it is too late bu juda e, ammo u juda yam kech endi kech degan ma'noda it is too late mana yana bitta toga ga misol too late juda yam kech o'zi bu yerda demak mm, delfinni urib ketdi manimcha too late delfinni urib ketdi davom etamiz the boat hits the dolphin. The boat hits the dolphin and drives away. The boat qayiq hit urmoq degani urib yubormoq, urmoq hit the dolphin delfinni. Demak, qayiq delfinni urib yubordi. And va drives away haydab ketdi. Boshqa joyga ketdi haydab. Drive degani haydamoq degani, mana bu driver haydovchi endi drive bo'lsa fe'l bo'ladi haydamoq drive away bo'lsa mana bu away e, e, away o'zini ma'nosi boshqa joyda boshqa joyga degan ma'noda keladi endi drive away degani haydab ketmoq boshqa joyga o'sha demak qayiqni boshqa joyga haydab ketmoq e, mana misol uchun go away deydi go away ket boshqa joyga ket go away I don't want to see you men seni ko'rishni xohlamayman go away mm, ket boshqa joyga biror joyga ket ko'zimdan yo'qol deganday Xo'p. Maisie is very angry. Maisie is very angry. Maisie juda ham g'azablandi. Ya'ni jahli chiqdi Maisie'ni. very mana very bu yerda very angry bu yerda bu ham juda ham jahli chiqdi juda ham ma'nosida kelyapti lekin bu yerga to ni qo'ysangiz o'zi uh, uh, mayzi bor uh, too angry desangiz mayzi уже baqirib borib misol uchun o'sha kemani aytaylik bir nima yomon so'zlarni gapirib aytaylik so'kib yuborishi mumkin juda ham jahli chiqib ketadi u to bo'lsa уже negativ bo'lib ketadi endi very angry juda ham jahli chiqdi g'azablandi lekin e, hech nima demadi bu yerda shunchaki jahli chiqdi she and her grandfather u va uni bobosi take the dolphin back to freeport take olmoq degani the dolphin hmm, delfinni olmoq back orqaga uh, to, uh, to freeport demak orqaga freeportga endi buni tarjimasi e, delfinni freeportga qaytarib olib bordi ya'ni e, mezi bilan bobosi delfinni freeportga qaytarib olib bordi o'zi tek degani olmoq degani hmm, oddiy odatda ishlatiladigan ma'nosi olmoq lekin tek yana bitta ma'nosi olib bormoq ma'nosida ham keladi biror nimani biror joyga olib bormoq misol uchun I can take you home. Men seni uyga olib borib qo'yishim mumkin. I can take you home. Men seni uyga olib borib qo'yishim mumkin. Olib bormoq yoki I will take the kids to school. Men bolalarni maktabga mm, olib boraman. Xo'p, endi back orqaga, orqa ma'nosi ma'nosida keladi. Take back degani qaytarib olib bormoq. Qaytarib olib bormoq. Biror nimani orqaga qaytarib olib bormoq, take back. Demak, delfinni Freeportga bular qaytarib olib bordi. Xo'p, Freeport esingizda bo'lsa, bu o'sha otasi bilan onasi ishlaydigan joy edi. Mezini otasi bilan onasi ishlaydigan joy. mana shu joyda shifoxona bor edi mana shu joy freeport demak ular delfinni o'sha joyga olib bordi her mother is in the garden her mother is in the garden onasi uning onasi bog'da edi bog' ichida edi garden bog' degani in the garden bog'da bog' ichida demak gullar o'simliklar har xil e, daraxtlar Э, o'sadigan joy odatda uy oldida shunaqa joyda e, bo'ladi bu demak bog' bo'ladi bog' yoki kichik bog'cha onasi bog'da edi she, say, she says u dedi what have you got there what have you got there u yerdagi nima what have you got there uh, nima have have have got Э, have got degani have bilan ma'nosi bir xil misol uchun i have got money bilan i have money ma'nosi bir xil bo'ladi i have got money i have money menda pul bor ikkitasini ham ma'nosi bir xil bo'ladi faqat have got have have odatda mm, adashmasam british bo'ladi britishlar e, ko'p ishlatadi have got e, amerikanlar ishlatadi amerika amerikancha variantni have Hmm, xullas ma'nosi bir xil uh, what have you got there demak u yerdagi nima sizlardagi nima sizlarni yoningizdagi yoki qo'lingizdagi nima deyapti a dolphin delfinmi Maisie says. Maisie dedi. Yes. Ha. Can you and dad help him? Uh, dad va uh, siz va otam yordam unga yordam bera olasizmi can you help me deydiyu e, menga yordam bera olasizmi yoki can i help you e, biror yordam kerakmi yordam bera olamanmi sizga xuddi shunga o'xshab endi bu yerda that and that ham qo'shgan can you and that help him siz va otam unga yordam bera olasizmi then keyin then keyin she sees the big american boat u ko'rdi she sees u ko'rdi the big american boat katta amerika qayig'ini ya'ni o'sha delfinni urib yuborgan qayiqni o'sha onasi ishlaydigan joyda yaqinida ko'rdi ko'rmoq the big katta american boat qayiq amerika qayig'i why is that here why is that here nega nega u bu yerda turibdi deyapti why nega is that ana bu deyapti that ana bu o'sha ya'ni qayiqni nazarda tutyapti qayiqni ko'rsatib here bu yerda nega nega u e, nega u bu yerda turibdi she asks u so'radi her mother says her mother says e, uni onasi dedi there is an american in the house with that uh, there is bor degani there is there are there is bor an american amerikalik in the house uy ichida with that Mm, otang bilan demak uh, uy ichida otang bilan bitta amerikalik turibdi amerikalik bor amerikalik o'tiribdi hop mana bu joyda endi an american deganda amerikalik bo'ladi amerikalik odam in the house house uy degani in the house uy ichida hop with bilan degani with with that otang bilan misol uchun siz aytishingiz mumkin with me men bilan yoki with you sen bilan hokazo carl flint carl flint hmm, demak ismi ekan o'sha odamni ismini aytyapti carl flint ismi carl flint uh, i think it's his boat I think it's his boat. Xo'p, mana oxirigacha tarjima qilib qo'yay dedim hozir. <laughs> Sizlarga ko'proq bermoqchi edim. Mana bu how mother says degan joydan bermoqchi edim tarjima qilishga, o'zi esimdan chiqib qoldi. Xo'p, mayli. Siz demak haligi tarjima qilayotganda o'rtasida bergan joyimda mana bu qani to bor edi-yu, to. too late yoki hmm, ha, too late midi? too late keyin too fast hmm. mana shu joyda kelgan juda judayam ma'nosida kelyapti to shularga albatta siz e, tarjima o'z misolingizni yozib qoldiring kommentda mana shu sizlarga bitta vazifa bo'ladi e, men kommentda albatta e, bergan misolingizni o'qiyman bitta qo'lingizdan kelgancha eng chiroyli yoza olganingizcha demak bitta gap qisqa bo'lsa ham gap misol tuzib qoldiring mana shunda tuni ma'nosini eslab qolasiz va ikkinchisi ikkinchi qismi vazifani i think it's his boat mana shuni hmm, tarjimasini ham komment yozib qoldiring demak bitta misol gap va mana shuni tarjimasi ho'p umid qilamanki mana bugungi video sizlarga yoqdi ma'qul keldi agar sizga yoqqan bo'lsa like bosing agar yoqmagan bo'lsa dislike bossangiz ham mayli ho'p keyingi videoda ko'rishguncha xayr